सेता तिकिन तारासी आम गे खाने उहर में सेता तिकिन तारासी आम गे खाने उहर में आम गे जीवी जोरी टिंग टिंग टिंग किरिया महंगा ते झलिया मारा सड़ी बांधे आते मंजे लो छोर कुछी कौन दोर महा दोला ते इतनी महंगा तेरे निशा जाऊँ का मैं अड़ी लोगों